Hello guys, welcome back in my channel Mohimin Mohimin आज मैं आपको बताऊंगा हैकिंग और वर्जन कैसे करते हैं सुमा जलो तो आ जाइए तो फिर आपने सर्च करना है सुकमा जैलो 1.6 1.17. साइलेंट है ये जेलोवर सिग्मा मैं आपको बता भी दूंगा यूज कैसे करते हैं तो भी ये चल जाएगा थोड़ी देर बाद मतलब बहुत अच्छा प्लस आर तो आएंगे ना window plus R window R तो आएंगे आप अब सर्च करना है shift shift five app data shift five okay तो पाएंगे तो फिर आपको सब तो पेस्ट करना है पेस्ट बटन आपने फिर इसको क्या करना है जी आपने करना है इसको